¿Cómo va todo, Ecotix? Os damos la bienvenida a un canal donde el compromiso por nuestro planeta es total. La informática es una gran herramienta para conseguir un mundo más sostenible y una fuerte acción por el clima. En una sociedad cada vez más globalizada y avanzada, la tecnología ocupa un importante papel para conseguir nuestros objetivos. Esperamos que os guste mucho y lo compartáis con vuestros amigos. Y si no os gusta, compartidlo con vuestros enemigos. Un abrazo familia.